Titanic inakwenda kuzama. Jack anamwambia Rose, usije ukaachilia mkono wangu, lazima tufanikishe li Rose, trust me. Okay, na kuamini Jack. Kizaa zake inaanzia hapa. Hii ndio sababu na chanzo sasa ya Titanic kuweza kuzama. ngoma yote na mwezi hiyo hiyo e bwana yote. Sasa jiulize, bahari ilikuwa na kina kirefu kiasi gani kama meli kubwa kama hii yenye futi zaidi ya elfu tatu na upuuzi inazama? Hey. Kila mmoja anapambana kuhitaji kujisaidia. Binti dada Jack mara Jack kafika, ambia inabidi uweze kuogelea. Wapi unanipeleka? Naambia kuna kibanzi kimoja inabidi tuweze kuelekea. Amchukue binti kuweza kumpeleka kwenye kibanzi kimoja kilichokuwa mbele ili aweze kumtuliza. Mbele, kumbuka meli ile iliweza kugonga mwamba wa barafu, sio mwamba wa kawaida, mwamba wa barafu. Ina maana kwamba kulikuwa na baridi kali sana. Jack anatetemeka mno, ambia kwa sasa tuko salama, usio na wasiwasi. I love you Jack. Nakupenda Jack. nitakamata mkono wako mpaka mwisho na sintaweza kuuachia. Naomba nawe pia uniahidi kwamba utaweza kuachia mkono wangu, kwamba utatoka hapo utokewa salama. Lakini Jack, baridi ilishaweza kumgumuta vya kutosha. Matumaini ya kuishi yalikuwa ni madogo. Ni muda kama dakika kumi na tano kimya kilikuwa kimeweza kutawala. Rose alishtuka. Jack. Jack. Jack. Jack. Jack Dawson alishapoteza maisha kitambo. Leonardo DiCaprio. Jack, Jack tafadhali fungua macho yako.